你让我的内心荡漾，展开了想象，展开了想象，被困在海的中央。好，你现在已经变好。 我的解药。他们说今晚的夜色很好，应该有个人对我来撒娇。我说这样的心情也很好。顾不顾江山烽火，管不管万世千秋，就只求爱化解这万丈红尘。阿邦 j 阿 g u a r Sorry Bang j a g u a m p u n Bang j a g

哎，宝贝宝贝，我们来拍这个男友喉结吧。啊，来拍呀！不是，我是说你跟我的喉结。你没有喉结，我有喉结啊，我有啊。你没有喉结。喂，那我可以拍。于是。 会不会让你也好疲惫会不会会不会偷偷掉眼泪如果叫老公谢谢宝贝叫我老公干嘛这是嗯 <laughs> 哎你怎么和别的男人睡啊那个那个旁边那个男的是谁啊啊背着你先找的 可以吗？可以。我犯了错。 身恍如初见。我只要，我只要你的笑，你的好。我想逃，我想逃，你太吵，你太闹。其实我也。眼里的换装视频。老色批眼里的换装视频。

在红颜留下，浇灌没愈合的伤疤。 拜拜。看我。小姐姐突然发现一个好看的小哥哥。 陌生的的感觉，有一些已模糊镜头拉不回可以吗？可以。 几发星火，漫天夜如昼，刀光剑影交错，而我长出如龙，千层寒冬，一笑破苍穹，长枪刺破云霞，放下一身牵挂，望着寒月如牙，孤身纵马，生死无话。既然没有对象，那就找好兄弟拍个豪杰视频吧。一川一川，我们拍这个好不好？哈哈哈哈哈！ <laughs> 当拍视频，朋友突然抢镜时；当男友回家时，你的反应？你以为是要抱抱吗？ 生看到的，女生想象的。 测够了，该去奔现了。喂，喂，我到了。啊，我也到了，怎么没看到你啊？我在超市门口，穿着红色大衣。超哦，我看到你了，等我一下，我过去找你。啊，应该就是他，看起来还不错的样子。 什么情况搞玄乎呢我试着把孤独藏进耳机用琴键代替趁着空气正好甜腻夜晚拥有星星云朵拥有雨滴此刻我正好想躲进你的大衣你为我挡着风 你的好兄弟冷石，在女生眼中。